Hola amigos, mi nombre es Adrián López y te doy la bienvenida a este canal. Hoy vamos a hacer un unboxing de uno de los productos que está catalogado como el mejor de su tipo. Lo vamos a ver enseguida. Bien. Pues sí, es el DJI Mike. Les dejo en la descripción otro video que hice anteriormente con otros micrófonos, pero que tuve no muy buena experiencia. Pero les aseguro que con este, <laughs> ah, con este sí. Y como todos los productos de DJI, está, tiene muy buena presentación. Aquí está el, mm. la pegatina verde. Mm, oh, Vamos a ver qué trae acá. Bueno, esta es una bolsita para llevarlos. Es un gato muerto. Acá unas guía rápida está en chino ajá las primeras configuraciones ya por aquí en gatico muerto a ver qué más trae la bolsa trae un cable para para conectarlo a la computadora y el otro gato monstruo. bueno y aquí está el producto wow se ve se ve sólido sólido sólido pesa bastante es de un plástico pero durito. que lo abrimos por primera vez y aquí están los dispositivos. Aquí están los micrófonos. Estos micrófonos son los más pequeños del mundo según varias personas, varias reviews que los he visto. Son uno de los más pequeñitos, pequeñitos. Cuando uno cuando ya salen de la caja, prácticamente están listos para grabar. Así de sencillo. Ellos graban internamente y después, además de transmitir todo el audio a la cámara o al dispositivo que estemos grabando el audio, ellos son capaces de grabar. Creo que son como 14 horas de audio ellos, ellos mismos. Ahora, la autonomía no estoy bien seguro de cuánto dura, pero creo que es bastante para un proceso de, ah, para un tiempo de grabación bastante aceptable, creo que ellos son perfectos. Según otros videos que he visto, son los mejores del mercado. Tiene una entrada jack, micro, eh, mini jack para eh, lavaliers. Aquí está el, el micrófono el botón de encendido apagado, el, puerto C para conectarlo a la computadora y así descargar todos los datos. Ah, ah, aquí es para grabar y me imagino que este botón sea para emparejar. Aquí tiene unos contactos para la carga de su carcasa. Hay que, bueno, hay que decir que la carcasa tiene capacidad para cargarlos. O sea, su batería y la batería de la carcasa. Aquí está el receptor. Bueno, hay que decir que hay dos emisores, este emisor y este emisor. Y está el receptor. ¡Qué pequeño! ¡Qué pequeño! ¡Wow! También trae estos adaptadores para ponerlos en celulares con entradas tipo C y Lightning, o sea, lo vamos a tener, vamos a tener la posibilidad de conectarlos al teléfono y además a cámaras. Bueno, del receptor acá vemos el, botón de encendido y apagado, el, puerto C, acá está los puertos para ponerle los adaptadores a varios tipos de celulares. Está también los contactos para las cargas están los jack para la salida de los micrófonos y de los auriculares. Aquí está la marca. Se ve bien, bien fuerte. Ya no tiene más nada. La carcasa se ve bastante bien. Trae estos imanes y esto es imantado para ponerlo así de esta forma. Uno lo quiere acá, que no se vea, o que aguanta, o que resista, y como son bien ligeros, puede estar perfectamente en esta posición y casi ni se nota porque es bien pequeño, bien pequeño, bien pequeño. También trae estos, estos clips que es para ponerlo acá en la ropa. Así, como pesan bien, bien pequeños, también pueden ser utilizados de esta forma. Bien, vamos a configurarlo. estos son los meses. Ok, estamos en el mes 10. Ok, y estamos a día primero. Día primero de octubre del 2022. Ok. Ahora la hora son las 2 y 46 minutos. Ok, ya estaría. Bueno, ahora está grabando solamente por este. Entonces vamos a encender este. A ver si él automáticamente lo reconoce. Ok, cuando le encendí él vibró y están, está ahí mismo. Él mismo automáticamente se emparejó, no tuve que hacer otra cosa. Lo voy a apagar para que no esté entrando el mismo eh, otro audio y vamos a probar esto en la cámara a ver qué tal se oye ahora estoy grabando con el Rode Video Mic Pro Plus. O sea, el, video, el, micrófono profesional que se los enseñé, que se los mostré en el video que les dejé anteriormente acá en las tarjeticas de YouTube. Ahora voy a hacer una prueba, voy a hacer un switch, voy a ponérselo a la cámara a ver cuál es el sonido de esta. Bueno, ya lo probé, ya está instalado, está configurado de forma, de forma estéreo por ambos canales. Seguramente van, lo van a oír. No sé exactamente qué calidad de sonido, pero por las barras que estoy viendo del volumen de la cámara, eh, me, da, me doy cuenta que cuando me quedo en silencio, casi las barras se quedan en cero. No está absorbiendo ningún tipo de ruido. Y ahora en este momento voy a dejar de hablar a ver qué ruido tiene. Ninguno prácticamente, no está editado. Me voy a alejar como mismo hice con el otro tipo de micrófono que se los voy a enseñar y se los voy a mostrar para que vean el tamaño que tienen. Ahora, me voy a alejar así de esta forma. Lo voy a tener en esta misma posición y me voy a mover bastante lejos. Está, voy a tener varias paredes, varias paredes intermedias, o sea, voy a tener bastantes obstáculos. Me voy a mover. En este momento estoy un poco lejos, estoy bastante lejos y ahora me estoy acercando. Inclusive vamos a atravesar las paredes para ver si tiene alguna desconexión o alguna, algún fallo en el, en, el, audio. Por supuesto, no voy a estar chequeándolo eh, personalmente porque ahora no sé qué calidad del audio, no se los puedo decir, va a ser en la postproducción. Aquí estoy bastante lejos, tengo varias paredes eh, que se interponen, así que vamos a ver más cerca, a ver si tiene y aquí estoy de nuevo. Bien, ahora vamos a probar según la distancia y con el con el gatico muerto a ver cómo se escucha. Si cambia el, el audio, si cambia los niveles de audio. Ahí el volumen en cero para escuchar el sonido de ambiente y a esta distancia para ver cómo se oye. Está en esta posición, en esta posición y en esta posición. Él usualmente va a estar aquí así y lo voy a poner con el imancito para que se quede en esta posición. Y así está, así se vería cuando uno sale por ahí en exterior que hay viento y el viento le está soplando encima y así no se oye ese raro ruido del viento soplando en el micrófono y podamos escuchar un audio perfectamente. Bueno, si les digo que este micrófono es de lo mejor que he visto hasta ahora. No lo he probado, no lo he escuchado en el audio de la computadora, pero estoy seguro que es de lo mejor. 100% recomendado. Ahora se lo voy a mostrar con el otro que tengo para que vean la diferencia de tamaño y de calidad ni se diga porque estoy seguro que este se oye estupendamente bien. Y también hay que aclarar que la marca no me está patrocinando. Esto lo compré por, mí mismo, no me está patrocinando, pero sí sé que la calidad es extrema y se los puedo decir que está bien recomendado. Ahora, ah, también les digo que el receptor no está configurado. Asimismo vino de fábrica, nada más lo que le hice fue cambiarle que estaba creo que en mono, se lo cambié para estéreo, para que subiera los dos canales al mismo tiempo. Miren este tamaño, sin dudas no hay comparación. Y así este, este, em, este, este emisor le falta el lavalier, o sea, él de por sí no graba sonido y miren qué diferencia de tamaño tiene. si les digo que es incomparable, la verdad. Bueno, esto, esto es todo amigos. Ya, les, ya saben, es altamente recomendable. Les voy a dejar en la descripción donde pueden encontrarlo en Amazon y así, bueno, apoyan a este canal también. Así que nos vemos en otro video. Chao.